Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what we are doing this evening is we're performing the um, the ceremony of Diksha. तो आज शाम को यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं दीक्षा विधि के लिए एकत्रित हुए हैं. In the scriptures it mentions that for achieving the ultimate goal of life, which is to develop one's uh, loving relationship with God in transcendental service, one must traverse the path of bhakti. <laughs> तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का पंचम पुरुषार्थ भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने के लिए भक्ति विधान को स्वीकार करना आवश्यक है This path is the authorized path given by the Lord Himself and enunciated and emphasized by the acharyas. और ये भक्ति योग का मार्ग जो है वो खुद भगवान ने ही प्रदान किया है और इस भक्ति योग की सारी शिक्षाएं और पद्धति हमारे आचार्यों ने प्रदान की है And in order to do that, there are nine stages that one must traverse in order to reach the ultimate perfection, which is love of God. to तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए नवविधा भक्तियों का पालन करना होता है तभी जाके hum krishna prem prapt karte hain The nine stages are Adaustrada, Sarusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava, and Prema. These are the nine stages mentioned in Rupa Goswami's um, Bhakti Rasamrita Sindhu. तो भक्ति के जो नौ स्तर है जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत में प्रदान की है वो है पहले सबसे पहले श्रद्धा उसके बाद में साधु संग फिर भजन क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति फिर निष्ठा फिर रुचि आसक्ति भाव और प्रेम and the stage is called bhajan kriya और तीसरी जो पद्धति स्तर है वो है भजन क्रिया So this third stage means to accept the shelter of a bona fide spiritual master, और इस इस तीसरे भक्ति के तीसरे स्तर में हमें गुरु चरणों का आश्रय लेना होता है accept initiation from that spiritual master, और शिल गुरुदेव से दीक्षा स्वीकार करनी होती है and work under the guidance of that spiritual master और जो भी गुरुदेव के आदेश होते हैं उनको पालन करना होता है in order to move forward towards the goal of life, which is prema pumarta mahan, or love for Krishna. और जब इस प्रकार से हम विधि का पालन करते हैं तो जीवन का पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है This is a scientific process. It's not some some whimsical idea that we simply come and we sing, dance, and we get a guru, and then we join a club, and then we have a name, and then we're, you know, they they tell they celebrate our birthday once a year. No, it's not like that. <laughs> तो ये कोई मनोकल्पित मन मनगढ़ंत विधि नहीं है जिसमें आओ नाचो खाना खाओ एक संग बनाओ और केवल साल में एक बार जो है वो जन्मदिन मनाओ भगवान का बस इसके लिए नहीं है लेकिन एक वैज्ञानिक पद्धति है उसका पालन अनुशीलन करना रोज आवश्यक है The, prime, the purpose of, of human form of life is to awaken one's natural love for Krishna. मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो भगवत प्रेम है जो सुप्त है उसको जागृत करना All living entities are parts and parts of Krishna, and they have an eternal loving relationship based on devotion to Krishna in the form of serving the Lord. हर जीव जो है वो भगवान का अंश है और हर जीव में भगवान की अलग अलग रसों में और भावनाओं में सेवा करने का स्वभाव स्वाभाविक प्रकृति है And that service must be guided by Krishna through his representative, the bona fide spiritual master. लेकिन ये जो सेवा है उसका मार्गदर्शन श्री कृष्ण के जो अधिकृत प्रतिनिधि है उनके निर्देशन में होना आवश्यक है So it's a very scientific process. तो ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति है We use the word scientific to explain that it is done according to principles laid down by the Lord and by the acharyas. हम इसको साइंटिफिक क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो पद्धति है सारे नियम और विधि विधान है वो भगवान कृष्ण ने खुद और हमारे सारे बड़े आचार्यों ने उसका आधारशिला रखी है and only one one follows these principles carefully and और executes their lives in line with these principles then one will what we say advance towards the goal, which is pure love of God. जब कोई साधक इस सारे विधि विधानों का पालन करके प्रामाणिकता से अनुशीलन करता है, तो ही वो भगवत प्रेम की ओर अग्रसर हो सकता है And so one of the third stage, as we mentioned, is to uh, take shelter and then eventually take initiation from Krishna's representative, the spiritual master. तो तीसरा स्तर जो हम कहे थे अनर्थ निवृत्ति उसमें श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना होता है और दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनके निर्देशन के अनुसार भक्ति में सेवा करनी होती है So there is a ceremony. और यही वो विधि है that we're about to perform which consummates what is already in the heart mm-hmm. तो ये आज का जो दीक्षा विधि है वो इसी लिए है कि हमारे हृदय में जो ऑलरेडी है भगवत प्रेम उसको उजागर करने की शुरुआत है the ceremony is not the initiation जो ये ये विधि है आज जो यहाँ पे सोहरा होने वाला ये कोई दीक्षा नहीं है the attachment to the spiritual master by the disciple who dedicates their life to the spiritual master's instructions and guidance is the real initiation. तो सच्ची दीक्षा ये है जब शिष्य जो है वो श्री गुरु के मुख से श्रवण करके उनके आदेशों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है ये वास्तविक दीक्षा है So even though one may have received initiation, if they do not follow the instructions of their spiritual master, really they are not initiated. <laughs> तो यहाँ यहाँ पे कोई दीक्षित भक्त भी बैठे होंगे उनकी दीक्षा भी हो गई होगी लेकिन अगर वो गुरु के आदेशों का गुरुदेव के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो वो एक्चुअली दीक्षा प्राप्त नहीं किए हैं So Bhakti Siddhanta Saraswati explains in a very elaborate article based on this subject matter of initiation how that this is a moment to moment dedication of one's life to Krishna by carefully following the instructions of the spiritual master. श्री श्रीमद् भक्त सिद्धांत ठाकुर कहते हैं उनके एक आर्टिकल में कि किस प्रकार से ये जो दीक्षा है वो हर एक क्षण भगवान और गुरु के आदेशों को समर्पित होना है और उससे आगे बढ़ना है which ultimately is the purpose of life. और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है Everyone, every living entity in the human form of life is meant to come to this stage of practice. और हर जीव इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी योनि में क्यों न हो उसका उद्देश्य है यहाँ पे आने का कि इस स्तर पे आना Tad vigya- tad vigyanam guru eva abhigatsche, which means that one must <clears throat> accept the spiritual master. It's not optional. हमारे वेद कहते हैं कि हर जीव को श्री गुरु का चरणों का स्वीकार करना ही है ये कोई ऑप्शन नहीं है You might say, well, I, I dedicate my life to Krishna, I'm chanting Hare Krishna and I'm doing everything, but I don't have a guru. That means I'm not making advancement? अगर कोई ये सोचे कि मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ और नाम जप भी करता हूँ और अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को भी दिया है तो क्या ये दीक्षा नहीं है You are making advancement, but your advancement can only go up to a certain level. तो हाँ कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रगति कर सकता है लेकिन उसको एक मर्यादा होती है उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता Because if you're actually practicing the process, you'll actually want to take shelter of Krishna through the spiritual master. That So, uh, comes automatically by proper execution of the, pr- of the, of the program. क्योंकि अगर कोई प्रामाणिकता से साधना करता है तो उस साधक के जागरूक सुप्त इच्छा जागरूक होती है कि मुझे श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के चरणों में आश्रय लेके सेवा साधना करनी है And the, the spiritual master agrees to take the, sp- the disciple back to the spiritual master, back to the spiritual world. और जो श्री गुरुदेव होते हैं वो स्वीकार करते हैं कि मैं इस शिष्य को जो समर्पित है मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा Making those instructions is most important activity in life. Mm-hmm. और जो शिष्य होता है वो श्री गुरुदेव के जो आदेश होता है उनको पालन करने के लिए पूरे जीवन पर्यंत समर्पित रहता है So you might say, well, why, why do we have to have someone in between me and Krishna? तो कोई पूछेगा कि कृष्ण और मेरे बीच में क्यों आवश्यकता है किसी <laughs> की हमें uh, we use the example of eyeglasses. <laughs> तो हम जो हमारे चश्मा है उसका उदाहरण लेते हैं uh, eyeglasses don't see, they don't have seeing power. तो जो आई ग्लासेस होती है उनको सही तरीके की पूरी शक्ति नहीं होती है The eyes have the seeing power. और लेकिन जो नेत्र होते हैं उनमें वो शक्ति होती है देखने की But in many cases the eyes are weak so they need assistance. तो किसी की नजर कमजोर होती है तो वो देख नहीं पाते हैं So we might say the spiritual master is like the eyeglasses. तो इसीलिए श्री गुरुदेव है वो चश्मे का काम करते हैं ताकि हम ठीक से देख सके सब चीजों He helps to clarify our vision and direct us in the way that whatever we perform in spiritual life will be beneficial to our advancement. तो वो हमारा शुद्धिकरण कराते हैं आँखों का या हमारे अस्तित्व का और हम जो भी समर्पित करते हैं भगवान को सेवा उसको शुद्ध करके वो देखते हैं कि ये सेवा भगवान तक पहुँचे और जो शिष्य है उसकी प्रगति हो तो शिल गुरुदेव जो होते हैं वो तत्व ज्ञान भी देते हैं और उसी प्रकार तत्व ज्ञान का पालन कैसे करना चाहिए उसके लिए जो प्रैक्टिकल एडवाइस होती है उसको भी प्रदान करते हैं And that practical guidance is essential in order to stay fixed on the path of devotional service. और ये जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है शिल गुरुदेव का वो बहुत आवश्यक होता है ताकि हम जो है अ, वो अ, प्रगति कर सके इस अ, भक्ति मार्ग पे So to take on a spiritual master means to get Krishna's help <laughs> directly from his representative. और ये जो ज्ञान है श्री कृष्ण के पद्धति का और भक्ति का वो हम प्राप्त करते हैं उनके प्रतिनिधि के द्वारा Okay. And to get to come to the platform of accepting a spiritual master is not such an what we say an ordinary thing. और जब कोई शिष्य अपने श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेता है तो कोई वो साधारण प्रक्रिया नहीं है There are millions and millions of living entities in existence. ये पूरे सृष्टि में अनंत कोटि जीव है And all these living entities are meant to worship the Lord in devotion. और ये सारे जीव है उनका स्वभाव है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करे Because that's their constitutional nature. क्योंकि वो उनका स्वाभाविक स्वरूप है But how many people actually come, how many living entities actually come to the platform of understanding their actual goal in life. लेकिन कितने जीव हैं जो ये जानते हैं कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य श्री कृष्ण प्राप्ति है So it's actually quite rare in proportion to the amount of living entities. तो जितने अनंत कोटि जीव हैं उसमें से बहुत कम गिने चुने इस तत्व को जानते हैं. Very few. बहुत कम. But those who come लेकिन जो आते हैं they have understood the purpose of human life. क्योंकि उनको पता चल गया है कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है. Uh, Srila Prabhupada would use a, a kind of a little example to show how rare it is to come to devotional service. शिल प्रभुपा जी उदाहरण दिया करते थे कि किस प्रकार से कितना दुर- दुर्लभ है और दुर्मिल है हम भगवान के सेवा में आ जाए He, he used the example there's a big ocean of water, तो प्रभुपाद कहते थे उदाहरण में कि एक बहुत बड़ा समुंदर है and in the ocean there is a log और उस समंदर में एक लकड़ी का टुकड़ा है फ्लोटिंग वो तैर रहा है पानी के ऊपर and in the log there's a there's a hole और वो जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके बीच में एक छिद्र है बड़ा and there's a frog somewhere in the ocean और एक कोई बेडुक जो है वो अंदर कहीं तैर रहा है so that frog decides to surface और वो जो मेंढक है वो ऊपर आने का प्रयास कर रहा है and on his first attempt he comes through the hole in the log. और वो जब ऊपर आया है तो वो सीधा जो लकड़ी के टुकड़े में छिद्र है उससे ऊपर आ जाता है वो How rare is that? कितना रेयर है ये कितनी So चांसेस है he says that actually to come to the stage of accepting a spiritual master is that rare. <laughs> तो उसी प्रकार से कोई साधक जब श्री गुरु के चरणों को स्वीकार करता है वो उतना ही दुर्लभ है जितना ये जो मेंढक है उस छिद्र से ऊपर बाहर आता है So all of you who are here tonight, you should also think, someday I want to sit in this same place. तो यहाँ पे जितने भक्त हैं जिनका दीक्षा नहीं हुआ है उनके मन में भी ये इच्छा होनी चाहिए कि आज जहाँ पे एकनाथ प्रभु बैठे वहाँ पे हम भी बैठे कभी Then human life will actually begin. और उसी के बाद मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है. This says, the human life begins when we engage in devotional service under the guidance of Krishna's representative. That's the beginning of human life. जब तक हम श्री गुरु के आदेशों के अनुसार कृष्ण की सेवा शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमारा मनुष्य जीवन शुरू हुआ ही नहीं है. Hmm. So it's very rare. But those who, those who understand the rarity and the, the importance of it are considered to be what they call it um, vidvan. तो जो Vidvan means those who are very intelligent. तो जो बहुत बुद्धिमान है विद्वान है केवल वही जानते हैं कि ये कितना दुर्लभ है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेके भक्ति में सेवा लग करना And the spiritual master has some rules and regulations which are foundational for everyone to follow. और शिल गुरुदेव जो है कुछ हमें विधि नियम बताते हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है जो भक्ति की नींव रखे And these, these rules and regulations are to keep us from again falling back into the material world. और ये विधि विधान जो होते हैं इनका पालन अगर नहीं करता है कोई तो फिर से वो भौतिक स्तर पे गिर जाता है To keep us again from being victimized by sinful activities. और ये विधि विधान हमें बचाते हैं ताकि पाप में जीवन से हम दूर रहें। And to awaken our spiritual attraction to Krishna. और ये विधि विधान मदद करते हैं ताकि हमारा स्वाभाविक कृष्ण भावना जागृत हो So these rules and regulations are for everyone. और ये ये जो नियम है वो सबके लिए है And they are, we call them principles of knowledge, और इनको हम कहते हैं ज्ञान के तत्व also known as principles of freedom. और इसको हम स्वतंत्रता के अ, नियम कहते हैं To be under the influence of the material energy means to be in bondage. <laughs> जो भी कोई इस भौतिक प्रवृत्ति के अधीन होता है उसका मतलब वो बंधन में है the living entity is locked up by their desire to enjoy material wor- world. हर जीव जो है वो बंधन में है क्योंकि उसको भोग भोगने की इच्छा है As soon as we try to enjoy this material world, automatically we are controlled by that material energy. जैसे ही कोई जीव जो है हम अगर भोग करने की इच्छा करते हैं तुरंत माया उसको धर दबोचती है It's like a person who smokes cigarettes. इस प्रकार से जैसे कोई सिगरेट पिए They, they get controlled by the cigarette. और फिर बाद में वही सिगरेट उनको कंट्रोल करती है they're thinking they're enjoying it but they're actually controlled by it उनको लगता है कि हम उसको एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वही सिगरेट जो है वो उनको खत्म करती है So to get free from that in control of the material energy, and what is that control? Hmm. तो हमें अगर इस बंधन से मुक्त होना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? जन्म व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये जो माया हमें बंधन में डालती है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि To take birth. जन्म लेना. To die. मृत्यु को प्राप्त करना to get old बूढ़े होना to be affected by disease और किसी बीमारी से जूझना these are inherent miseries of the material world और ये भौतिक जगत की ये स्वाभाविक दुख प्राप्त होते हैं but these are foreign to the soul's existence और ये जो आत्मा का अस्तित्व है उसके विरुद्ध है the soul is part and parcel of krishna कि आत्मा भगवान का अंश है as krishna is unborn जैसे कृष्ण जो अजन्मा है he is aja भगवान अजय है the soul is also ajay आत्मा भी अजय है that means the soul does not take birth क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है but we somehow or other find ourselves taking birth in this material world in a particular type of body लेकिन हम देखते हैं कि आत्मा बार-बार अलग-अलग जन्मों में शरीरों में जन्म लेता है life after life और कई जन्मों तक चलता है ये मायर अबासे काचो बेसे काचो उबुबुदुबाई Jeev Krishna Das, A. Vishwas, a Adukanai, that life after life after life, the living entity is traversing Karanam Guna Sango So Joni Jamrasu. From the highest planet, sometimes you're a demigod, sometimes you're in a human form of life, sometimes you're in a dog's body, sometimes you're in a lower body. in other words, we've been through 8,400,000 species, 8 million species of life, life after life, trying to enjoy this material energy. तो आत्मा जो है शाश्वत है लेकिन अनंत जन्मों से अलग अलग वो जन्म ले रहा है कभी देवता कभी कुत्ता बनता है कभी मनुष्य बनता है और 80 लाख योनियों में घूमता रहता है But and we're still trying to enjoy it. लेकिन फिर भी वो भोग भोगने की इच्छा करता But है you can enjoy it because it is Krishna's energy. He enjoys it. लेकिन वो जीव कभी भोग नहीं सकता क्योंकि भगवान कृष्ण की शक्ति केवल कृष्ण ही उसका उपभोग ले सकते हैं material energy is not meant for enjoyment. क्योंकि भौतिक शक्ति जो है वो भोग के लिए नहीं बनी है It's meant for our suffering. वो हमारे दुख के कारण है Krishna says in the Bhagavad Gita. कृष्ण गीता में कहते हैं He said, what is that? दुखालयम अशाश्वतम भौतिक शक्ति जो है वो दुखालयम अशाश्वतम है अनित्यम अशुभम अनित्य है अशुभ है इट्स मिजरेबल and it's temporary. ये दुखदाई है और अस्थाई है. So Krishna says this material world is miserable. और भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि भौतिक जगत दुखालय है. But we don't agree with him. लेकिन हम कृष्ण को disagree करते हैं. Krishna is just saying that because he wants us he wants us to come back to him. But really it's not so bad here. <laughs> कृष्ण चाहते हैं कि हम भगवत धाम वापस आए इसके लिए वो बताते हैं लेकिन हम सोचते हैं इतनी तो बुरी नहीं है ये And if I just keep going with my plans, sooner or later I'll be happy. अगर मैं मेरे प्लान के हिसाब से जीता रहूंगा तो बहुत जल्दी खुश हो जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा But trust no plans <laughs> because there is the happiness in the material world is a temporary relief from the suffering of of material world. लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि भौतिक जगत में सुख क्या है जहाँ पे दुख नहीं होता है उसके लोग को सुख मानते हैं If somebody is pushing your head inside of a uh, oh, inside of water and you're underwater, you're struggling, right? अगर कोई हमारा अगर सर पकड़ के पानी के अंदर हमें दबा के पकड़ के रखता है You can't breathe. हम सांस नहीं ले पाएंगे and then they bring you up for a moment moment और कुछ क्षण के लिए अगर फिर से बाहर निकाला जाए oh so nice तो हमें आनंद आता है वाह बहुत अच्छी बात है and then down again और फिर से हमें पानी के नीचे धर दबोचता है that's material life और यही भौतिक जगत so, है so once in a while we get a little relief from the suffering और इन्हीं दुखों से हम छुटकारा नहीं पा सकते and we think it's so nice here. और हमें लगता है कि बस अभी छुटकारा मिल गया है कुछ समय के लिए सांस ले लिया हमने सब कुछ ठीक हो जाएगा The analogy ये जो उदाहरण है is one man he's walking in a field. वो एक खेती से चल रहा है and there's a covered well. He doesn't see it. और उस खेती में एक अ, कुआं है जो ऊपर से ढका हुआ है He falls into the well. वो नीचे कुएं में गिरता है He's going down वो नीचे गिर रहा है and he grabs onto one branch in the, in the well वो उस क- खाली कुएं में एक पेड़ के डाली को पकड़ता and है he's hanging on the branch. और वो वहाँ पे लटका हुआ है And then he looks down in the bottom of the well. वो नीचे देखता है कुएं में There's a snake, वहाँ पे कोबरा बैठा है big और बहुत काला बड़ा Black. Black cobra. कोबरा ही है And then he look, and then he looks up, वो फिर ऊपर देखता है and at the top of the well, there's a tiger looking down. और ऊपर देखता है तो वहाँ पे शेर है And there, he's holding onto the branch, और वो जिस डाली को पकड़ा हुआ है and two rats are chewing on the branch. और दो दो जो चूहे हैं वो जो डाली है उसको उतर रहे हैं One is a white rat, and one is a black rat. एक सफेद चूहा एक काला चूहा है So he's hanging there. He can't go up. He can't go down. वो लटका हुआ है तो ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है But there's a beehive, in लेकिन the, ऊपर एक एक मधु का छत्ता and है there's some honey coming. और उसमें से एक एक बूंद जो है वो नीचे टपक Oh, रही and है he's thinking, oh, so nice. There's some honey. और फिर वो देख रहा है कि बहुत अच्छा कुछ तो मधु मिल जाएगा so और वो अपनी जीवा बाहर लपलपाता है और उस जो मधु के बूंद को लेने का ट्राई करता है life is not so bad और जब वो एक बूंद उसके जीवा पे आती है तो बोलता है वाह लाइफ इतनी बुरी भी नहीं है So the black and white rats are day and night. जो काला और सफेद चूहा है वो दिन और रात है Time is taking away our duration of life. तो ये जो काल शक्ति है वो हमारे जीवन का काल कम कर रही है And soon we will leave this m- material world. क्योंकि बहुत जल्दी हम इसको छोड़ना पड़ेगा शरीर को But the, the time that we have left is important लेकिन जो समय बचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है अभी because we can make a solution to all the problems of क्योंकि life अभी हम उपाय निकाल सकते हैं सारे समस्याओं के ऊपर by seriously and regularly engaging in devotional service. to the- गंभीरता to से life. और सतत रूप से भक्ति में सेवा करने से And this is what the spiritual master is does. और श्री गुरुदेव यही सिखाते हैं He comes वो आते हैं He's in, he's by by Krishna's will. Krishna empowers him to help other living entities escape this, this miserable material world. श्रील Gurudev ko Bhagwan Shri Krishna shakti dete hai ताकि sare जीवों ko wo tar सके aur bhakti mein seva mein laga सके And where are we going to go? जाएंगे कहाँ pe hum? Back to the spiritual world. Aur Guru ji ke charanon se hum Bhagwat dham pravesh karenge. Where life is eternal, जहाँ pe pura shashwat जीवन hai. full of knowledge, ज्ञानमय hai. and unlimited happiness और यहाँ पे अन, अनंत कोटि आनंद है in unlimited forms of varieties. अलग अलग तरीके का आनंद वहाँ पे प्राप्त है This is described. ये शास्त्र में बताया Krishna गया है। also mentions in the eighth chapter of Bhagavad Gita there is another place that is that when everything is annihilated in this material pl- world, that place remains as it is. आठवें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं एक ऐसी जगह है ये सब कुछ नाश होने के बाद भी वो शाश्वत काल के लिए वो स्थान बना रहता है Krishna says that is my abode. भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है Yeah, which is eternal and always ever existing in pure loving uh, devotion, in pure knowledge. वो जो धाम है शाश्वत है सनातन है और जहाँ पे केवल शुद्ध प्रेम और शुद्धता से भरा हुआ है So we don't belong in this material world. हम actually इस भौतिक जगत के नहीं हैं. Because it's like a prison. It's a prison. ये जो है ये एक कारागृह समान है. And we're locked up by birth, death, disease, and old age, miseries of the body and mind. miseries of other living beings, miseries given by the higher powers. तो इस इस इस कारागृह में हम चार दुख प्राप्त होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रिताप भी अधिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश प्राप्त होते So हैं you might say, why are there so many miseries in this world? तो कोई सोचेगा इतने सारे दुख दर्द क्यों इस दुनिया में Who did it? किसने किए ये And Krishna says, if you want to blame somebody, blame me. <laughs> भगवान कृष्ण कहते अगर आपको किसी के ऊपर दोष आरोपण करना है तो मेरे ऊपर करो I made this place miserable because I love you क्योंकि मैंने ये दुख ये जगत खराब दुख दुखालय बनाया है क्योंकि मैं आप सबसे प्रेम करता हूं I don't want you to stay separate from me और मैं नहीं चाहता कि आप सब मेरे से अलग यहां पे रहो I want you to come back to me in loving devotion मैं चाहता हूं आप प्रेम में सेवा के लिए मेरे धाम में आ जाइए so but you won't do that so I have to put you in a place which is miserable लेकिन आप तो ये करने के लिए तैयार नहीं इसके लिए जगत बनाया ताकि ये सीधा हो जाए आप and then when you get tired of suffering, maybe you'll come back. तो फिर जब डंडे पड़ेंगे तो आप मेरे पास आ जाएंगे <laughs> That's Krishna's mercy. और ये कृष्ण की कृपा है Yeah. So this world is like a jail. तो ये ज- जगत कारागृह के समान But है we have to pay attention. तो हमें यहाँ पे ध्यान सावधानी Pay, pay पूर्वक attention to Krishna. कृष्ण के प्रति ध्यान होना चाहिए There's a way out. कि कहाँ पे निकलना है हमें There's a story. कथा आती है One man is in the jail, एक व्यक्ति जेल में था and there is a, a wall around the jail. तो पूरे जेल के ऊपर बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल थी But in one section of the wall, there's a big hole, लेकिन एक जो अ, दीवार थी उसमें बहुत बड़ा छेद था which leads to freedom from the jail. तो जेल से भागने के लिए बहुत कारागर थी वो जगह So the man is blindfolded, तो व्यक्ति को आंखों पे पट्टी बांध दिया गया feeling the wall looking for that hole so he can get out तो पूरे दीवार का वो चेक कर रहा है ताकि वो छिद्र मिल जाए और बाहर पर निकले so he is going around the wall तो पूरे दीवार के ऊपर छानबीन कर रहा है वो and trying to find that hole in the wall और वो छिद्र को ढूंढ रहा है and when he get gets right close to the hole in the wall तो जैसे वो छिद्र के यहां पे पहुंचता है a fly comes and starts bothering him एक मक्खी आती है उसके सर पे आती है and then he chases the fly away and then he misses the hole और वो मक्खी को भगाने के लिए दौड़ता है और जो छिद्र था वो निकल जाता है and then he goes around again और फिर से वो घूमता है पूरी दीवार ढूंढने and then he comes again to that place फिर से वो छिद्र के यहाँ पे आता है and soon as he's about to go through the wall another fly comes जैसे वो छिद्र से बाहर निकलने वाला है तभी और एक मक्खी आ जाती है So Maya don't want you to get out. तो माया नहीं चाहती कि आप निकलो बाहर यहाँ. She says, no, no, you have to stay here. You are my servant. You're, you're Maya Das. तो माया कहती कि अरे आप मेरे दास हैं माया दास हैं क्यों बाहर जा रहे हो? You've been with me so long. इतने अनंत जन्मों से मेरे साथ हैं. You're not going to leave me now. Please मुझे छोड़ के मत जाओ. So don't go. तो मत जाइए आप. I have plans for you. आपके लिए बहुत बड़े प्लान हैं. I can show you how you can uh, enjoy. uh, uh, but actually, you're actually suffering, but you'll think you're enjoying. तो माया बोलती है कि आपको भोग भोग दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन उससे आपको दुख दर्द भी बहुत मिलते हैं So Maya has her plans तो माया के अपने प्लान to <laughs> से keep us here. यहाँ पे बंधन में रखने के लिए Every time we will become serious in devotional service, Maya says, "Oh, hmm, this boy is, be- this girl is becoming serious. I have to give them some plan." तो <laughs> जब भी कोई अ, भक्त जो है वो गंभीर बनता है भक्ति में तो माया तुरंत सोचेगी अरे ये लड़का या लड़की ज्यादा ही भक्ति कर रही इनके लिए कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा oh today is a big festival at the temple आज बहुत बड़ा उत्सव है मंदिर में I'm gonna go. मुझे जाना है you get a call from एक, your relatives. तो एक कोई आपके परिवारजन का फोन आता है Your cousin's birthday is today. आज आपके भाई का बर्थडे है. So come to the birthday party. तो बर्थडे पार्टी के लिए आ जाइए आप. But I'm supposed to go to the temple. अरे नहीं लेकिन मुझे मंदिर No, में you जाना can है go to the temple any day. The birthday party is doesn't come every day. अरे मंदिर में तो हर बुधवार जाते हैं बर्थडे पार्टी साल में एक ही बार आता है तो आप बर्थडे पार्टी के लिए आइए Maya. <laughs> ये माया कहेगी आप Maya's always whispering, "Don't go." माया <laughs> कान में बोलेगी मत जा You know. See, I, I have plans for you. You'll be happy with me. तो मेरे मेरे पास बहुत बड़े बड़ी योजना है आपके लिए मेरे साथ खुश रहो आप Maya Rabase. <laughs> Always Maya's program is to keep us here in this material world. But the spiritual master is saying, come on, wake up. Jeeb Jago, Jeeb Jago, Jeeb Jago, Goda Chanda Bole, Kosta Nidra Jayo Maya Pisa Chide Wake up, sleeping soul. Get off the lap of Maya and chant the holy names of the Lord. Dance in ecstasy. Take Krishna Prasadam. Worship the Lord in his deity form and ultimately go back home, back to Godhead. <laughs> तो माया हमेशा चाहती है कि जीव हमेशा मेरे गोदी में ही रहे और मुझे छोड़ कभी नहीं जाए लेकिन गुरुदेव जो होते हैं शिल गुरुदेव वो बुलाते अरे उठो सोए हुए आत्मा उठो अभी अपनी निद्रा छोड़ो भगवान का पूजन करो नाम जप करो प्रसाद खाओ कीर्तन करो नृत्य करो श्रवण करो और जल्दी से जल्दी भगवत धाम प्रवेश करो So Krishna sends many of his representatives to go different places in the world and to catch all these rascals and bring them back. <laughs> भगवान श्री कृष्ण कई सारे अपने विशुद्ध भक्तों को पूरे दुनिया में अ, भेजते हैं ताकि ऐसे जो मूर्ख जीव है उनका उद्धार हो सके और उनको वापस लाया जा सके so sometimes the rascals agree to go, और कभी कभी ये मूर्ख जीव जो है वो स्वीकार करते हैं कि हाँ but हमें then भगवान के after पास they change their mind, लेकिन बाद में फिर वो अपना मन बदल देते हैं और इसीलिए फिर गुरुदेव को उनके गले में रस्सी बांध के खींचना पड़ता है <laughs> फिर से आप नहीं माया में गिरोगे इस प्रकार से होता है so this is the day of the initiation और ये दीक्षा का दिन है आज यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे जीवन on this day we agree seriously we take a vow to ultimately uh, dedicate our life to serving Krishna by following the instructions that Krishna gives through his representatives. तो आज का ये महत्वपूर्ण दिन क्यों है क्योंकि आज के ही दिन हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि शिल गुरुदेव जो आदेश देंगे जो शिक्षा देंगे उसके लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे But we have to remember that this day is like every day in our life. और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये दीक्षा का समारोह केवल आज का नहीं है लेकिन हर दिन दीक्षा समारोह है हमारे It's लिए not like, oh yes, on initiation day, oh yes, Guru Dev, I'm so serious, I'll chant, I'll dance, I'll follow the regulative principles, and after one year, um, hmm. <laughs> तो ये इस प्रकार से नहीं है कि दीक्षा के दिन हम नाच रहे गा रहे मैं सोलह माला कर रहे हैं और गुरुदेव मैं सब कुछ करूंगा बहुत प्रामाणिकता से करूंगा और एक साल के बाद फिर सिटी पीटी गोल हो जाती है Don't you understand, Gurudev? Life changes, you know. <laughs> और गुरुदेव कहते कि हमारा जीवन परिवर्तन होता है. My situation is different now. लेकिन मेरी स्थिति अलग है अभी. Yes, you are more Maya das now. <laughs> अभी हम ज़्यादा माया के गोदी में हैं. Yeah. So we should not be so we shouldn't forget that what we, we agree to, commit, make vow to on this day before the assembly of Vaishnavas, before the Lord in his deity form, Sri Sri Radhamadan Gopal, before we do the sacrifice, before the fire, before the spiritual master, we're making the vow to all of these great personalities that yes, I will dedicate my life ultimately to service of the Lord and ultimately achieve success through that service. <laughs> तो दीक्षा समारोह जो है इसमें हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं सारे गुरुजन शिल गुरुदेव और सारे वैष्णव के सामने अर्च विग्रहों के सामने शिल प्रभुपाद के सामने और जो यज्ञ होगा तो अग्नि भगवान अग्निनारायण के सामने हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं पूर्ण जीवन पर्यंत हम हमारे गुरुजनों के आदेश का श्री कृष्ण जो दिए हुए उसका पालन करेंगे और उसके प्रति कटिबद्ध रहेंगे और समर्पित रहेंगे Yasya Devi Para Bhaktir Yata Devi Tata Guru Tasyaita Kartita Yata Prakasananda Mahatmanahama. One who has implicit faith in the words of both Krishna and the spiritual master, all the truths of all Vedic knowledge are revealed to that person within their heart. हमारे वेद कहते हैं कि जिनको श्री गुरु चरणों में श्री गुरु में और श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा है उसके हृदय में वैदिक सिद्धांत सारे प्रकट हो जाते हैं in other words if you seriously and continuously follow the instructions of the spiritual master you achieve all knowledge needed अगर हम श्री गुरु चरणों के और उनके आदेशों <laughs> अगर हम श्री गुरु चरणों का और आदेशों का अगर प्रामाणिक रूप से पालन करेंगे और सतत पालन करेंगे तो दिव्य ज्ञान जो है अपने आप स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रकट हो जाता है दैट्स यही गुरु भक्ति की शक्ति है ओके थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद so thank you all for coming आप सब लोग दीक्षा समारोह में आए इसके लिए आपका भी धन्यवाद please give your best wishes and blessings to our candidate Eknath <laughs> तो हमारे एकनाथ प्रभु को आप सारे वैष्णव जो है आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अपने गुरु के आदेशों का प्रामाणिक रूप से और जीवन पर्यंत पालन कर सके and this is the last day he can use that name Eknath आज क्या दिन जो है वो उनके एकनाथ कहने का आखिरी दिन रहेगा Hare Krishna Hare Krishna okay so next All right, so you go to Srila Prabhupada, you offer your pranams to Srila Prabhupada by chanting his pranam mantra out loud, then you come up to where the deities are in front of the altar, you pay a what's there, and you again offer your pranams, and then you come up here and do the same.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 महाराज मैं You can speak in Hi- Hindi or Marathi or Bengali or Gujarati. Uh, you can speak in local language if you want. महाराज मैं भगवान राधा माधवन जी के अरे। सामने एक आपको वचन देता हूँ कि मैं रेगुलरली मिनिमम राउंड्स चैंटिंग करूंगा मांसाहार uh, नहीं करना रे no meat eating no meat eating no gambling no meat fish eggs अंडे no coffee no tea No chai. No chai No chai, no coffee, coffee, coffee. जो जुआ <laughs> Okay, नहीं yeah. Yes, yes. Yes, महाराज जुआ नहीं खेलना नो गैमलिंग No gambling. अवैध संग नहीं करना मैं no illicit sex No illicit sex. And what's the last one? नशा पान नहीं करना Maharaj no intoxication no intoxication yes that means no television television is intoxication Maharaj ji बोलते नो इंटॉक्सिकेशन का मतलब जो होता है कि टीवी और मोबाइल में भी नहीं ज्यादा आसक्त होना ना mobile just television only only That's for you. तो मेरे लिए कहा महाराज ने कि टीवी भी नहीं मोबाइल भी नहीं उनके लिए कहा कि टीवी नहीं sir He's different. <laughs> and do you agree to chant at least 16 rounds on beads every day? इस समारोह में you वचन देता हूँ कि at least minimum 60 rounds daily. chanting, खुद की माला पे chanting का Minimum 16 rounds. Minimum 16. Not maximum. Minimum 16 rounds. Srila Prabhupada, when he started the movement, he said 64 rounds. Srila Prabhupada ne jab ISKCON ki sthapna ki thi, to Srila Prabhupada ne kam se kam 64 माला gayi thi. And the devotee said 64 rounds, Prabhupada. we have no time for anything. <laughs> प्रभु- सारे भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद चौसठ माला बहुत ज्यादा है हमें कुछ भी समय नहीं मिलेगा बाकी करने के लिए Prabhupada said, all right, 32 rounds. प्रभुपाद कहे ठीक है बत्तीस माला And then they complained again to Prabhupada. फिर से शिष्य आए और बोले कि प्रभुपाद बहुत ज्यादा है Prabhupada said, 16, no less. तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है सोलह उससे नीचे नहीं So 16 rounds is it's not very difficult if you make proper arrangements in your schedule, especially early in the morning. You can do 16 ni- nice rounds. तो इसके लिए सोलह माला बहुत ज़्यादा नहीं इसको पालन करना आसान है अगर हम अच्छे से शेड्यूल बनाएंगे और सुबह सुबह जॉब करेंगे सोलह माला तो बहुत अच्छा है So uh, when I first came here in Nasik in the year 2002, I came in contact with this person called Eknath. <laughs> तो मैं जब नासिक में पहली बार आया 2002 में 2008 2008 में तो पहली बार मैं एकनाथ प्रभु से मिला. So I've known him for 20 years. <laughs> तो मुझे अभी मैं उनसे उनको 20 साल से मैं करीब करीब जान रहा हूँ and so he is been steady engaged in devotional service for Shri Shri Radha Madan Mohan so Shri Radha Madan Gopal ji Madan Mohan ji के सेवा में बहुत वो कंसिस्टेंट है और स्टडी है and he likes to help the temple by supporting the temple और मंदिर के सेवा में भी भाग लेते हैं he is very humble by nature और उनका स्वभाव बहुत नम्र है and he is a very good family man has a wonderful son और बहुत अच्छा परिवार है उनका एक बहुत अच्छा सुंदर पुत्र है उनका so is now very serious about his spiritual life तो इसका मतलब ये अपने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर है so we congratulate you for coming to this point तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ बधाई देता हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं भक्ति so, में। गिव और मैं नया नाम देता हूँ it's a very wonderful name बहुत सुंदर नाम है ये it's Yeah, I like it. मुझे बहुत पसंद है ये नाम. Your new name is Krishna Balaram Das. His Grace Krishna Balaram Prabhu ki. महाराज जी ने नाम दिया है श्री कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम दास हरी बोल कृष्ण बलराम दास प्रभु की जय रीवो His son name is his son's name is Ramdas, so we got two Rams and one Krishna in <laughs> one family. <laughs> तो उनके पुत्र का नाम महाराज ने रखा था रामदास तो महाराज जी कह रहे कि अभी इनके परिवार में दो राम है और एक कृष्ण है <laughs> Hare Krishna thank you so give your blessings and best wishes और महाराज जी कह रहे हैं कि मैं मेरे आशीर्वाद और मेरे सारे अच्छे सदिच्छाएं आपको देता हूं परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की श्री प्रभुपाद की so now we can begin the yajna okay so the yajna is outside where all the mosquitoes are so we have to go outside for this yajna because we cannot do the yajna inside तो अभी हम यज्ञ के लिए बाहर जाएंगे और बाहर यज्ञ में भाग लेंगे okay so everyone reassemble those of you who want to stay for the yajna reassemble outside in the garden right okay Hare Krishna तो यज्ञ के लिए आप सब बाहर आमंत्रित हैं बाहर यज्ञ होगा और उसके बाद दीक्षा विधि पूर्ण हो जाएगी